Сначала я перед видео покажу такой интересный канал. Он, он снимает классные видео про разные игры. Очень круто. Это очень-очень круто. Снимает видео на любой вкус. Мне нравится, например. А вам? Ребята, если вы не подписаны, подпишитесь на мой канал. Скорей! Ссылочка под видео. Мам, а ты помнишь, какая у тебя учительница была? Да, конечно, помню, сынулечка. Она была... Ну что, дети, давайте проверим, кто в классе. Так. Хм. Петров. Я. Иванова. Иванова. Здесь. Федоркина. Так. Угу. Хорошо. Так. Теперь начнем урок. Так, кто к доске пойдет? Так. Угу. Лес рук. Опять у нас журнал. Так. Пойдем по списку сейчас. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, Петров, иди к доске. Иванов, где твоя тетрадь? Ну тетрадь твоя где? Забыл, да? Дома забыл. Петров, лучше бы ты голову свою дома забыл. Листик возьми и пиши на листике. М -м. Спасибо. И куда вы собрались? Куда вы собрались? Звонок для учителя, если вы не помните. Садимся и пишем задание. Сейчас буду диктовать. Страница 3, упражнение 4, 5, 6, 7. Страница 15, упражнение 7, 8, 9 и упражнение 11. Читать. Страница 32, 45, 43, 44. А, а, а можно помедленнее? Я не успеваю. Петров, лично для тебя все и по порядку. Записывай. Да. Петров, успокойся. Оценку я вам тоже на двоих буду <laughs> ставить? Да, а потом, представляешь, <laughs> бывало такое, что опоздаешь на урок, а там Выйди из класса и зайди нормально. Нормально зайди. Можно войти. садись уже быстрей. Я вообще не понимаю, за 25 лет практики моей в школе это самый худший класс. Я вообще не могу понять, каких ворон вы считаете в окно? Кому я все это рассказываю? Кому я все это на доске пишу? Это просто кошмар. Мне надоели твои ошибки, постоянно твои двойки. Все, ничего не хочешь слушать и учить. Завтра в школу с родителями. Все, ничего не знаю. А какая у вас учительница? Напишите в комментариях. Она говорила фразы, какие у нас видео были. Напиши в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на мой канал Богдан Лайф. И всем пока! Всем пока, не забывайте про наш инстаграм. Да. Ссылочки. И колокольчик. Точно. Пока. Пока! Yeah. <laughs>